大家好，我是金英老师，欢迎大家再次收看我们今天的心情小语。在开始之前，请务必帮老师在下方按下订阅，并给老师一个赞，老师爱你们哦。给分手后第二天的你，其实我知道你今天还是不好过，但是你并不孤单。 每天每天，我们周遭其实都不断的在上演不同阶段的爱情戏码、爱情纪录片。只是很可惜的是，大家都很喜欢谈情说爱，但是真正知道爱这背后会给我们带来的影响的却没有几个人。你可能还在困惑，明明前一天他还说爱我。 我们还是很正常的在互动着，怎么他就忽然不爱我了呢？亲爱的，我必须要提醒你，不要因为有人曾经跟你说他很爱你，不要因为曾经有人很黏你、很依赖你，然后他忽然选择不爱你了、不黏你了、不依赖你了，你就以为爱不存在了。没错，是让他。 让你相信什么是爱，但是他只让你告别了爱。但是爱是一直存在着的。今天他换了一个对象，过些日子你也可以换一个对象。所以从今天开始，你一定要多爱自己一点。爱情本质上并没有伤害你，也没有遗弃你，而是一个不懂得爱你爱护你的人，他伤害了你。 这时候，你可能会开始意识到，他可能真的不爱我了。但是你也要记得，他不爱你，不代表没有下一个愿意爱你的人。而这下一个他，可能会是一个真的会说到做到，让你再次体验什么真的是爱情的人。不要因为现在受伤了，你就会觉得我不敢再爱了。当然，现阶段的你，可能听不进去这些话。 但是，请你一定要相信老师说的，这样的人一定存在着。你还想哭吗？那你就哭吧。可是你记得，在你把眼泪擦干的同时，也要把你跟他的回忆一起擦掉，那些他让你伤心痛哭流涕的回忆，知道吗？我是金玲老师，致分手第二天的你们。